Բարև ձեզ։ Ուրեմն անցյալ անգամ մենք ուսումնասիրեցինք Redux գրադարանը, որը կոդ է, որը պրոյեկտ է, որին մենք կարող ենք ուրեմն քաշենք եւ ավելացնենք մեր React ծրագրին npm install անելով։ Ամ եւ ինքը հայտնվում է ուրեմն մեր node modules-ի մեջ եւ իրեն կարող ենք ուրեմն import անենք եւ իրեն օգտագործենք։ Ինչի ենք իրեն օգտագործում։ Օգտագործում ենք հիմնական այն դեպքում, երբ որ ուրեմն մեր ծրագիրը բավականին մեծ է եւ մենք ունենք մեծ քանակով state, այսինքն իրավիճակ, data, եւ որտեվ ինքը մեզ օգնում է ոնց որ այդ ամենը ղեկավարել։ Այդքան բան, շատ բարձ։ Ոնց ենք իր հետ առնչվում, դե նախ եւ առաջ ուրեմն մեզ պետք է մի հատ store, story մեջ ուրեմն կլինի եւ state-ը, եւ reducer-ները, եւ middleware-ը, որի մասին հետո կխոսենք, կանչում ենք ուրեմն create store, այդ ֆունկցիայը, որը գալիս է հենց Redux-ից, փոխանցում ենք մի հատ reducer ֆունկցիա, որը որի դերը ուրեմն state-ը փոխելն է, այսինքն ինքը ուսումնասիրում է տվյալ պահի state-ը եւ action-ը եւ վերադառնում է մի հատ նոր իրավիճակ, նոր state, որը դառնում է վերջին state-ը։ Շատ բարձ։ Ամ Այդքանը եւ իհարկե նախնական արժեքը, նախնական իրավիճակը, նախնական state-ը Եվ վերջ store-ը ստեղծվում է։ Հետո store-ին մենք կարող ենք ուրեմն փոխանցենք մնացած ծրագրին օգտագործելով provider component-ին, այսինքն provider-ը այս component-ը ուրեմն մենք փաթաթում ենք մեծ ծրագրի շուրջ Եվ ինքը ոնց որ նենց անում, որ այս store-ը հասանելի լինի բոլոր ներքին կոմպոնենտներից, հա, ոչ միայն app-ից, այլ բոլոր իր ծակերից եւ այն եւ այլն։ Իսկ ոնց կարող ենք առնչվենք այս story հետ component-ներից։ Այսպես, ուրեմն նախևառաջ արժեքը ստանում ենք use selector hook-ը օգտագործելով։ Use selector-ը գալիս է React Redux գրադարանից, իրեն ինքը ընդունում է մի հատ ֆունկցիա, եւ ֆունկցիան որոշում է, որ մասը state-ի մենք պետք է վերադասնենք, որպեսզի այդ մասը, այդ ինֆորմացիան մենք ստեղ օգտագործենք։ Շատ բարձ։ Եվ կա մի հատ էլ use dispatch ֆունկցիա, որը վերադասում է մի հատ dispatch ֆունկցիա, այսինքն use dispatch hook-ը, որը ֆունկցիա է իհարկե, վերածվում է մի հատ dispatch ֆունկցիա, որը կանչելով եւ փոխանցելով մի հատ action object, մենք կարող ենք խնդրենք, որ reducer-ը ինչ որ բան անի։ Իսկ այդ բանը, այդ խնդրանքը նկարագրում է այդ action-ը, այս object-ը։ Այսինքն type-ը ստեղ որոշում է, թե մենք ինչ ենք ուզում, որ այդ reducer-ը անի, payload-ն էլ հավելյալ ինֆորմացիան է, հա, որ մենք փոխանցում ենք ուրեմն reducer-ին, որպեսզի ինքը անի իր գործը։ Այդքան բան, հույսով այսքանը པարզ է, եթե ոչ կարաչակեմ եւս մեկ անգամ նայեք նախորդ վիդեոն եւ եթե հարցեր ունենաք, իհարկե գրեք ուրեմն կոմենտներում։ Բայց եթե այսքանը པարզ է, եկեք շարունակենք։ Ուրեմն այս նախնական արժեքը, որ մենք ստեղ դրել ենք, current user, ինքը շատ པարզ է, ինքը չի նկարագրում այն խնդիրը, որ մենք փորձում ենք լուծել, որտեղ էլի եմ ասում, redux-ը նախատեսված է մեծ ծրագիրների համար, որոնք որ ունեն մեծ քանակի state։ Ստեղ մենք ունենք շատ պարս, եղած չեղած մի հատ խեղճ ու current user object-ա, որը ունի մի հատ անուն։ Այդքան մեծ բան չի ստեղ, չէ՞։ Նենց որ եկեք առաջարկեմ sense բան անենք։ Եկեք ավելացնենք բացի current user-ից նաև to-dos։ Եվ ինչու՞ չէ, եկեք նաև ավելացնենք frenzy ուրեմն ինֆորմացիա կամ state եւ post-երի ինֆորմացիա Այսինքն հիմա ունենք բավականին հարուստ ծրագիր, հա, որը ունի ուրեմն current user-ի մասին ինֆորմացիա, իր անունը, to-dos, ինչ որ նախնական ինֆորմացիա, որի մեջ արդեն to-do ինչ որ բան արժեքներ կան, իր ընկերների ցուցակը եւ post-երի ցուցակ, չէ՞։ Այգին բանկա ստեղ։ Okay, բա reducer-ը ինչ անենք։ Ոնց փոխենք ստեղ։ Դե մի վարիանտը նա է, որ reduce-ի մեջ մենք կարող ենք ավելացնել մեծ քանակի if statement-ներ, որոնք որ կստուգեն action.type, որպեսզի հասկանանք այդ action-ը friend-ի հետ կապ ունի, թե post-երի հետ կապ ունի, թե to-do-ի հետ կապ ունի, թե current user-ի հետ կապ ունի, եւ փոխենք state-ը ըստ դրան, չէ՞։ Այսինքն մենք կստանանք մի հատ ահռելի մեծ reducer։ Բայց դա այդքան էլ գեղեցիկ չի, եկեք ավելի օպտիմալ ձևով դա, փորձենք դասավորել մեր կոդը։ Ես առաջարկում եմ, որ մենք ստեղծենք առանձին reducer-ներ ամեն այս state-ի ոնց որ կտրվածքների համար։ Սա ուշադիր նայեք։ Ամ ստեղից սկսում է մեր state-ը, ստեղից ավարտվում է, չէ՞։ Այս ամբողջը մեր նախնական state-ն է, չէ՞։ Բայց մեր state-ի մեջ կան մասնիկներ՝ սա, սա, սա եւ սա, չէ՞։ Կարելի ասել կտրվածքներ, slicer, չէ՞։ Okay, դե եկեք ամեն այդ slice-ի համար, այդ կտրվածքի համար ստեղծենք մի հատ առանձին reducer։ Նենց որ եկեք ստեղծենք առաջին հերթին այդ մեր current user-ի համար reducer։ Նենց որ ստեղծենք function current user reducer, որը վերցնում է ուրեմն state եւ action, չէ՞։ Եվ ստեղ ինչ որ գործողություն է անում։ Հիմա որպեսի սա նույնիսկ ավելի օպտիմալ լինի եւ ավելի գեղեցիկ լինի, լավ կլինի, որ այս state-ը ոչ թե լինի այն ամբողջ state-ը, որի մեջ եւ friends-ը կա, եւ post-երը կան, եւ to-do-ն կա, եւ current user կա, եւ տարամ տարամ տարամ, այլ միայն այն մասը state-ի, որը այս որը որի հետ այս reducer-ը աշխատում է։ Այսինքն լավ կլիներ, որ մենք իրեն փոխանցեինք ոչ թե այս ամբողջ object-ը, որպեսզի ինքը այդ ամբողջ օբյեկտի մեջ կետերով բանով մտներ հասնել ինչ որ իրան պետք է եւ սկսել փոխել, այլ լավ կլինի, որ current user reducer-ը ընդունի current user-ին եւ ուրիշ ոչ մի բան։ Այսինքն ինքը կենտրոնանա n մասնիկի վրա, n կտրվածքի վրա state-ի, որը իրան հետաքրքրում է, եւ ինքը իր փոփոխությունը միայն այնտեղ անի։ Այսինքն ինչ եմ ուզում։ Ես ուզում եմ, որ այս state-ը լինի հենց current user-ը։ Հենց որ եկեք որ, որպես default տնենք դադարք object, այսինքն եթե ինքը լինի undefined կստանը, կնդնենք դադարք object, եւ ստեղ ուրեմն վերցնենք այս լոգիկան, ուպ, եւ դնենք i ստեղ։ Եվ ստեղ արդեն այս մեր լոգիկան արդեն բարձացնում է, ելպես չի այս այս ամբողջ state-ի մեջ mix-ին անել հին state-ը, հետո անել current user եւ այլն, այլ, այլ մեզ ընդհանրապես պետք է անել սենց մի բան։ Մի րոպե։ Այդքան բան։ Տեսակ ինչքանով parzացավ մեր կոդը։ Ինչի, ելի եմ ասում, որովհետև ստեղ մենք ինչ ենք անում։ Մենք ընդհանրապես այս state-ն ենք փոխում։ Իսկ այս state-ը մենակ current user-ն է։ Այն մնացածը չի Հետևաբար մենք ընդհանրապես թարմացնում ենք, հիմա մենք կարող ենք սենց անենք, get state, որպեսզի եթե հանկարծ current user-ը ունենար ուրիշ ինֆորմացիա, ասենք տարիք եւ այլն եւ այլն, դա կլծվեր ստեղ, բայց սա անունը կփոխեր։ Okay? Եվ մենք կվերադասնենք նոր ամենաթարմ current user-ին, որը կգնա կմտնի ոնց որ i ստեղ։ Բայց այս մնացածը, այս to-do-ը, այս friends-ը եւ այլն եւ այլն, այդ դրա հետ, այս current user reducer-ը գործ չունի։ Ինքը կենտրոնանում է հենց current user-ի վրա։ Նույնպես մենք կարող ենք միատել առանձին reducer ստեղծենք to-do-ի համար։ Այսինքն կարող ենք անենք function to-do's reducer, որը նույնպես կընդունի state եւ action state-ը որպես նախնական default արժեք կդնենք զանգված եւ ստեղ ինքը ուրեմն կունենա եթե ուրեմն action.type-ը բանը ինչ է to do.-add-ը այսինքն եթե ուզում եք ավելացնենք to do-ին, այդ լոգիկան կգրվի ստեղ, հակառակ բոլոր դեպքերում վերադառնում ենք հին state-ը, հա, ինչ որ տենց մի բան։ Եվ սենց կարող ենք հատ-հատ reducer-ներ գրենք ամեն մի այդ կտրվածքի համար, այսինքն մենք կարող ենք առանձին reducer գրենք friends-ի համար, առանձին reducer գրենք post-երի համար, առանձին reducer արդեն ունենք to do-ի համար եւ առանձին reducer ունենք current user-ի համար։ Բարձա չէ։ Լավ։ Իսկ հիմա նայեք ինչ truc կարող ենք անենք։ Հիմա որ մենք արդեն ունենք մի քանի առանձին reducer, նայեք ինչ կարող ենք անենք։ Ստեղ կարող ենք ոչ թե փոխանցենք մի հատ մեր ստեղծած ֆունկցիան, այլ փոխանցենք մի հատ combine reducers, Combine reducers-ը դա մի ֆունկցիա է, որը գտնվում է Redux-ի մեջ, okay? Եվ combine reducers-ը ընդունում է մի հատ object, որի բանալիները այդ slice-երի անուններն են, օրինակ մեր պարագայում մենք ունենք մի հատ reducer to-do-ի համար եւ մի հատ reducer current user-ի համար, չէ՞, այս պահին։ Նենց որ մենք կանենք sense to-do-ի համար մենք ունենք to-do's reducer, իսկ current user-ի համար մենք ունենք մի հատ current user reducer user reducer, հեսա, չէ՞։ Այսինքն այս reducer-ը, current user reducer-ը գնաց մտավ ստեղ։ Եվ մենք հայտ, հայտարարում ենք, որ դա ուրեմն գիտի փոխել current user-ին։ Այսինքն այս անունին, այսինքն այս անունը պետք է լինի նույնը, ինչպես որ այս անունը։ Բարձա չէ։ Այսինքն combine reducer-ը ինչ է անում, կամ combine reducers։ Ինքը վերցնում է այդ object-ը, որը որտեղ որ մենք նկարագրում ենք այս կտրվածքը, ուրեմն այս reducer-ը կկառավարի, այս կտրվածքը այս reducer-ը կկառավարի եւ այլն եւ այլն եւ այլն, եւ ինքը վերադասում է մի հատ նոր reducer, որը գնում է մտնում է create story մեջ, որը արդեն ներքին այդ սա ղեկավարումը անում է։ Շատ բարձ։ Այսինքն ինչ է ստացվում։ Եկեք ուրեմն ստուգենք, մեր լոգիկան աշխատում է, թե ոչ։ Ամ իրոք, եկեք քաշենք, մի հատ refresh տամ։ Okay, հիմա եթե ես սա փոխեմ, խնդրեմ, նա աշխատում է։ Okay։ Այսինքն ինչ է ստացվում, որ sense մենք կարողանում ենք բաժանենք կտրվածքները, to-do-z-ի կտրվածքը եւ ասենք to-do-z-ի լոգիկան, reducer-ը s է, current user-ի լոգիկան s է։ Եվ հետո ապագայում իհարկե կարող ենք ավելացնել նաեւ մի հատ reducer friends-ի համար, մի հատ reducer post-երի համար, եւ այլն, եւ այլն, եւ այլն չէ։ Հուսով եմ այսքանը Պարզ է։ Հիմա եթե մենք շարունակենք բոլոր մեր reducer-ները գրել եւ մեր reducing-ի լոգիկան գրել իրենց մեջ, այս ֆայլը, այս store.js-ը կլինի բավականին մեծ, ու տենց մի տեսակ լավ չի, էլի, լավ կլինի բաժանենք առանձին մոդյուլների մեջ։ Դենց որ եկեք նախևաճ ես առաջարկում եմ այս redux պապկան փոխենք եւ դարձնենք ուրեմն անունը իր փոխենք եւ դարձնենք app այո, իմպորտները ուզում ենք, որ փոխվեն, yes, okay, և հետո այս source-ի տակ, եկեք ստեղծենք մի հատ նոր պապկա, որը թող կոչվի features, այսպես, features-ի տակ հիմա մենք կստեղծենք բոլոր այս, ուրեմն այս կտրվածքների անուններով պապկաներ, այսինքն մենք մի հատ կստեղծենք to-dos, okay, մի հատ էլ կստեղծենք current user, Եվ սենց հետո ապագայում երկե կարող ենք ստեղծենք friends, posts եւ այլն։ Okay։ Եվ current user-ի մեջ եկեք դնենք մի հատ module։ Հիմա եկեք կոչենք այդ module-ը current user slice։ Ինչու slice, էլի կտրվածք, այսինքն այդ module-ն է, որը կղեկավարի ուրեմն current user-ի կտրվածքը։ Հենց որ մենք անենք sense new file current user user, right? slice .js։ Այսպես, okay, current user slice.js։ Ու հիմա մենք ուրեմն այդ ուրեմն current user-ի reducer-ը is is making կվերցնենք եւ կտանենք եւ կդնենք current user slice-ի մեջ, այստեղ։ Եվ եկեք export անենք իրեն current user reducer։ Ահա, հիմա իրեն կարող ենք վերադառնանք store եւ ստեղից կարող ենք անենք import ուրեմն current user slice from, որտեղից ենք վերցնում իրեն, դե ուրեմն մի հատ վերև ենք գնում, հետո մտնում ենք ուրեմն features-ների մեջ եւ հետո մտնում ենք current user-ի մեջ, հետո մտնում ենք current user slice-ի մեջ։ Ահա, այդքան բան։ Եվ ահա, ուրեմն պետք է որ մեր ծրագիրը շարունակի աշխատել, հիմա refresh տանք, աշխատացնենք։ Այո, ամեն ինչ աշխատում է, լավ է։ Հիմա վերադառնանք ստեղ current user slice։ Okay, ուրեմն մեր current user slice-ը այս պահին ունի մեր current user reducer-ը։ Բայց գիտեք ինչ, եկեք ամեն ինչ ինչ որ կապ ունի current user-ի հետ, դնենք այս slice-ի մեջ։ Այսինքն միտքը ինչու՞մ է, որ ամեն ինչ ինչ որ կապ ունի ղեկավարելու current user-ը, current user-ին, եկեք այդ ամեն ինչը լցնենք սրա մեջ։ Հետո ամեն ինչ ինչ որ կապ ունի to-do-ի մեջ լցնենք to-do slice-ի մեջ, ամեն ինչ ինչ որ կապ ունի friends-ի հետ լցնենք friends slice-ի մեջ, եւ տենց մենք մի տեսակ կբաժանենք ամեն ինչ, հա, ու շատ լավ տենց սիրուն կստացվի։ Okay, բայց ել ինչ կա, ել ինչ ունենք current user-ի հետ կապված։ Դե իր նախնական արժեքը, չէ՞, այս initial value-ն։ Հենց որ եկեք սա copy անենք եւ դա դնենք ուրեմն մեր current user slice-ի հետ եւ export անենք const um ինչեր uh, initial current user եւ դա ուրեմն այս object-ն է, չէ՞։ Սենց մի բան։ Okay, հիմա սա ուրեմն եկեք import անենք store-ում uh, import անենք ստեղ initial current user եւ իրեն վերագրենք այստեղ կուպ։ Ահա, հիմա մենք նույն նույնը կարող ենք իհարկե անենք to do-զի, որ նշանակում է այսքան այս to do-զն էլ կան հետանա ստեղից ու կգնա կմտնի իհարկե to do-զի մեջ, հենց որ եկեք անենք new uh, new file uh, to do-s slice.js հետո գալիս ենք story մեջ իր իր reducer-ը վերցնում հանում ենք ստեղից եւ դանում ենք գցում ենք to do slice-ի մեջ, հենց որ x export Whoop, եւ export const initial to-dos, որը կլինի ինչ-որ զանգված, որի մեջ կմտնի մի րոպե այս զանգված, այս ինֆորմացիան։ Բուպ։ Մի րոպե to-do slice, այս սա գնում է մտնում է ստեղ, չէ՞։ Այսինքն ինչ է ստացվում, ես ամեն ինչ to-do-ի հետ կապված դրել եմ to-do slice-ի մեջ։ Հիմա ընդհանրապես պետք է քաշել եւ մտցնել ստեղ։ Այսինքն ստեղ մենք կնենք initial to-dos, սա, որը այս import-ը արված ստեղից եւ մեզ պետք է ուրեմն reducer-ը, չէ? to-dos reducer, to-dos reducer, հեսա։ Խնդրեմ, ինքը import-ը արվում ստեղից, չէ՞։ Այդքան բան տեսեք ինչ շատ ավելի մաքուր ստացվեց մեր ուրեմն store.js-ը։ Հիմա ամեն ինչ շատ པարզ է։ Ամեն ինչ ինչ որ կապ ունի to-do-ի հետ, հիմա գցել ենք առանձին մի հատ ուրեմն file-ի մեջ, to-dos.slice-ի մեջ, ամեն ինչ ինչ որ կապ ունի current user-ի հետ, դրել ենք առանձին մի հատ ուրիշ module-ի մեջ, current user slice-ի մեջ։ Վատ չի։ Իսկ հիմա եկեք ուսումնասիրենք մեր ուրեմն React component-ին, որպեսզի տեսնենք այնտեղ ինչ կա, ինչպես կարող ենք մի քիչ մաքրենք։ Ուրեմն մտնենք app.js-ի մեջ եւ առաջին հերթին կա այս use selector-ը, չէ՞, որը ընդունում է մի հատ ֆունկցիա, որը ուսումնասիրելով state-ը վերադարձնում է մեզ ուրեմն current user-ի անունը։ Բայց ինչու է լոգիկան ստեղ։ Միթե բոլոր component ստեղծողները պետք է իմանան տակից current user-ի անունը ինչպես է ուրեմն հայտնվում։ Առաջարկում եմ ոչ, հենց որ լավ կլինի այս ֆունկցիան մենք վերցնենք եւ դնենք հենց current user slice-ի մեջ, այսինքն մենք ինչ կանենք, մենք կանենք ստեղ export function select name որը ընդունում է state, եւ նա վերադասնում է ուրեմն state.currentUser.name։ Այդքան բան։ Եվ հիմա սա մենք կարող ենք միանգամից այլ մեր app.js-ի մեջ օգտագործենք։ Այսինքն ոչ թե գրենք այսքան երկար բարակ բան, այլ ընդհանրապես դեր գրենք select name։ Բարձ Այսինքն select name ֆունկցիան փոխանցում ենք use selector-ին, use selector-ը տակից կկանչի իրեն state-ով, եւ ինքը ներքից ոնց է գնում հասնում current user-ի անունը բերում, այդ արդեն այս կոմպոնենտ գրողի գործը չի։ Ինքը իր գործը անում է, ընդհանրապես մենք գիտենք, որ ինքը ինչ որ մի գործողությունից հետո վերադասվում է անուն, որը մենք կարող ենք հետո նկարենք էկրանի վրա։ Այսինքն կոմպոնենտ գրողի, հա, ծրագրավորողի գործը շատ հեշտանում է։ Շատ լավ։ Էլ ինչպես կարող ենք մի քիչ parzatsnենք այս ամենը։ Դե եկեք ուսումնասիրենք այս dispatch-ը ինչա ինչա անում։ Dispatch-ը ստեղծում է մի հատ object, որի մեջ կա type եւ կա այս երկար բարակ այս տեքստը։ Բա որ մի տառ է այս տեքստում, այս ծրագրավորողը սխալ գրի։ Կամ ավելին, որտեղից իմանա այս տեքստը, որտեղից գտնի, ինքը պետք է գնա մտնի current user slice-ի մեջ, գնա մտնի reducer-ի մեջ եւ գտնի ասասի, «Ա, միգուցե սա նկատի ունեն» եւ copy անի եւ ընդե paste անի։ <gasps> Հմ, եկեք ավելի բարձ։ Ուրեմն եկեք ստեղծենք ընդամենը մի հատ ֆունկցիա, որը կստեղծի այս օբյեկտը։ Այդքան բան, այսինքն այս օբյեկտը եկեք մի հատ copy անենք եւ ստեղ ուղղակի մի հատ export անենք մի հատ ուրիշ ֆունկցիա, որը կոչվում է edit name Ինքը կընդունի նոր անունը, թարմ անունը, new, new name, նոր անուն, հա, և կվերադարձնի մեր այդ object-ը, այդ action-ը, ահա, ոյ, մի ռոպ է, բում, ահա, որը ստեղ name-ը կլինի new name, այդ կան բան, այսինքն այս ամբորդ սուկտուրան action-ի, նկարագրում այս ֆունքսյան, Այսինքն մեր կոմպոնենտից մենք եթե վերադառնանք ստեղ, քանց թե այսքան երկար բարակ մի հատ օբջեկտ ստեղծենք, մենք ընդամենը կարող ենք անենք sense բան։ Այս կոպի անեմ, մի րոպե։ Ստեղ գրենք ուրեմն edit name, այսինքն օգտագործենք այդ այն ֆունկցիան, որ նոր, նոր ստեղծեցինք եւ իրեն փոխանցենք այդ ամենավերջին արժեքը։ Այսինքն այս ամենավերջին արժեքը կգնա, կմտնի ստեղ։ Այս ֆունկցիան կվերադառնի այս action-ը, որը իհարկե կգնա կմտնի dispatch-ի մեջ եւ գործողությունը կալվի։ Մի հատ տերմին։ Սա այս օբյեկտը մենք գիտենք որ action-ա, չէ՞։ Հետևաբար, այս ֆունկցիան քանի որ ստեղծում է իրեն, այս ֆունկցիան կոչվում է action creator, action ստեղծող։ Շատ բարձ։ Ուղղակի տերմինը, որը հաճախ է օգտագործվում Redux-ում, դեռ արժի իմանալ։ Սա action-ն է, սա action creator-ն է, այսինքն an action, an ֆունկցիան, որը ստեղծում է մեր action-ը։ Շատ բարձ։ Ինչպես տեսնում եք, երբ որ մենք այսենց դասավորում ենք մեր կոդը, ամեն ինչ դառնում է շատ բարձ, շատ հարթ եւ շատ հեշտ կարդացվող, հա՞։ Եվ հեշտ է լինում շատ ավելի ուրեմն կոմպոնենտներ գրել հիմված մեր ուրեմն այս state-ի վրա, մեր story հետ աշխատելով, հա, մեր select անելով, dispatch անելով եւ այլն։ Եվ story կոդնա շատ բարձանում հիմա, շատ բարձ։ Եվ ուրեմն ապագայում, եթե ուզենանք որևէ բան, որևէ լոգիկա փոխենք current user-ի մասին, մենք ընդհանրապես մտնում ենք իր slice-ի մեջ եւ ամեն ինչ իր հետ կապված այդ slice-ի մեջ կա իր selector-ները, իր action creator-ները, իր նախնական արժեքը, իր reducer-ը, ամեն ինչ։ Եվ նույնը կարելի ասել to-do-ի մասին, ընկերների մասին, post-երի մասին եւ այլն, եւ այլն, եւ այլն։ Եվ երբ որ մենք այսպես ուրեմն դասավորում ենք մեր կոդը, ամեն ինչ լինում է շատ ավելի պարզ եւ նաեւ ավելի հեշտ է լինում աշխատել ուրիշ ինժեներների հետ։ Ամ այդքան բան հույսով եմ այսքանը պարզ է, մենք դեռ ունե, էլի ունենք խոսալու Redux-ի մասին, այնց որ կշարունակենք հաջորդ անգամ։ Առաջ